95. Да. 95, да. Той се едно, че си съм го минал. Да. Тази курка е от най-хубавско нощи жилет. Аз, примерно, не, никога не съм е, аз не да съм, си поискам. Е, аз не съм знаел. <laughs> не, съвсем сериозно така. <laughs> има и нарчана котия от... Спокойно. Чакай, чакай, какви бяха тия? <laughs> Руските са. Знам, знам, знам, знам, първо, първо бебето режеш и после това, така ли? А, не. Нито го имам. Нямаш такова. Гледам да го очистя тук, няма да го мия, само го чистя. Може и малко спир да го капнеш. Преди да го отрежеш. Аз и те ги правя. То се изпарява моментално. Не съм ги такова, само и оплакна. Нали, то и чисто е, то това е направо чисто, като го гледам. И то ще излезе. А, то от зеолита дори няма и почва. Аха. Съвсем червено са. Да. Лето то парафилм. Парафилма е това. Номера е, че се прави една джиджавка. И той сега моментално го взимаш, правиш една дупка в мократа почва и го слагаш така. И пак на влажно място. Пак в аквариумчето. То след 3-4 дена почва да пуска корени. Вече тук е тесно много водот малка. След две седмици почва да расте и, и вече... Колкото е грозно, аз наверно ще се Слагаш пара хълм. Значи като го видях, такова красиво. Значи стои нещо много, много са работи. Да. По принцип... И откъде са снабди нещо? Ами, бососа като дойде, той дойде да ми прави демонстрация и ми го, да, ми го остави. Това е специално за красотки. Може да ми ги напиши. Айде сега. Айде сега пак ще написваме. Чакай. А, ще ми ги надписва? Да, А ракията е, кога се пие, бе? Защото страшна работа става. Галине, кога се пие ракията? Преди или след рязането? По време на рязането се пие. Преди след и по време. <laughs> Държи още един път фериски опс със. Да, да, да, задължително преди е голеп, да пусне сок. Оп, оп, не трябваше да тия, но... Е. Ние понеже да гледаме сега. Я. О, защото не си пил дозата за това. Да, трябва да. <laughs> Ние към етапчета. И го завиваме. Ето тези двете. Седем живи камъчета. Да, да, аз ги различавам. Кочубяно се го знам кой. Да. Добре, при положение, че е така голяма разликата между едното и другото? Няма проблем. То няма значение, тук не гледаш ни централни кръгове, нищо ни гледаш. на перископ си двата. Просто гледаш максимално да се залепи колкото може да хвани перископса. На си ще ги сложа? Да. Защото имам два на собствен кораб, те са вече такива големи причетнари си. Е, те са си, да. Най-сладката. Даже пух имат вече отгоре. Един, втория започва. Това виж как му е централния кръг. По края. Тъсма мемория е много хубава. Ама те са огромен централен кръг с кожица. Значи там в този район, където и да, да сложиш семеначето, хваща и няма проблеми, тръгва да расте. Разбираш е ли? Разбирам те той е от, не за отдолу. Аз си го познах веднага в спинус. Е, той а отгоре няма е, значение. То за него няма значение. това беше цялата долавера. И сега, евентуално, много малко го намести, ако ми се види нещо, че е. Много добре става. Ама, така като го опъна става много... Те няма как да се разминат на периски да, обсеса. Не се притесняй. Там не, не целиш нищо, както ти каза е. доктора. Да. Не бе, чакай, чакай, ти отрежа да, видиш, да го пипнеш. Чакай го реза. Чакай ти реза да го пипнеш. Да. и аз да пипна после. Е, само, да, да само той жълтичкото. А, то се Да. Не са къса. И не са къса. А и това е, фолио, дето такова, дето опаковаме, примерно за съхранение, то няма ли да стане сега? Не, защото не, не, не се разказва. Ела го напиши Че аз не го пиша правилно.